하루 종일 그댈 안고 确认过眼神，我遇上对的人，我会坚红了流沙，沾上白发，杯中酒比花。年少风雅，鲜衣怒马，也不过一刹那。难免疏漏，儿时檐下。红了流沙，沾上白发，杯中酒比花。年少风雅，鲜衣怒马，也不过一刹那。难免疏漏，儿时檐下。 玩，吊下莫测变化。One, two, one. all. I love, I don't care.